नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ सेयर गर्न जाँदैछु सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा सब्जेक्ट अथवा कुनै पनि सेपलाई चाहिँ अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेपहरूमा चाहिँ चेन्ज गर्नेलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म भनिन्छ र फोटोसपमा चाहिँ ट्रान्सफर्मको एउटा सर्ट फर्म भनेको चाहिँ कन्ट्रोल टी हो सो हामीले कन्ट्रोल टी गऱ्यो भने सेलेक्ट भयो त्यसपछि हामीले राइट क्लिक गरौँ राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै यता तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ free transform scale rotate skew distort perspective अनि वर्क फर्स्टमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि के भन्दाखेरि ट्रान्सफर्म ट्रान्सफर्म चाहिँ खालि यसलाई चाहिँ स्केलिङ बढाउने होइन स्केलिङ बढाउनेले चाहिँ हामीले फ्री ट्रान्सफर्म भनिन्छ सेकेन्डमा भनेको चाहिँ हाम्रो स्केल भन्ने छ होइन स्केलमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ ठ्याक्कै फ्री ट्रान्सफर्म जस्तै हो सो यसरी ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ अनि तपाईँले यहाँ बिचोमा चाहिँ सिफ्ट थिचेर माथि तान्नुभयो भने यसरी तन्काउनु पनि मिल्छ र साइडमा यसरी पनि तन्काउनु मिल्छ अनि थर्डमा भनेको चाहिँ रोटेट छ अब रोटेटले चाहिँ के गर्छ त रोटेटले चाहिँ अब हामीले control T right click rotate रोटेटले चाहिँ यसरी घुमाउँछ मात्र यसरी घुमाएर राख्नु मिल्छ होइन रोटेटले चाहिँ अब सिफ्ट थिचेर गर्नुभयो भने चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ अब चाहिँ हामीहरू स्क्युको बारेमा नि कुरा गरौँ सो स्क्यु चाहिँ हाम्रो सेन्टर पोइन्टबाट चाहिँ लिने गरिन्छ र यसले चाहिँ अब धर्काउनु मिल्छ जस्तै कि लेयरलाई सिलेक्ट गरेँ control T right click skew अनि बिचोबाट लिएर यसरी धल्काउनु मिल्छ अथवा यसरी अनि एउटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस् यो मैले यहाँतिर बिचमा लग्दाखेरि एउटा आइकन आएको छ होइन अरूमा नि यसरी नै आइकन आउँछ सो यसरी हामीले सिम्पल्ली स्क्युमा चाहिँ झल्काउनु मिल्छ अब चाहिँ हामीहरू डिस्टोर्डको बारेमा कुरा गरौँ डिस्टोर्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टन्काउने काम गर्छ ओके यो चाहिँ हाम्रो साइडको पोइन्ट चाहिँ लिएर गर्छ जस्तो कि मैले कन्ट्रोल टी गरेँ राइट क्लिक डिस्टोर्ट अनि यहाँतिर जानुभयो भने एउटा आइकन आउँछ सो यसरी तन्काउनु मिल्छ अब चाहिँ हामीहरू पर्सेप्टिभको बारेमा नि कुरा गरौँ पर्सेप्टिभ भनेको चाहिँ कुनै पनि अब हेर्ने तरिका चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट होइन जस्तै कि मैले कन्ट्रोल टी गरेँ अनि पर्सेप्टिभमा क्लिक गरेर साइडको आइकनमा यसरी गऱ्यो भने अब यो चाहिँ वाल छ होइन यो चाहिँ फ्रन्टल पार्ट अनि यो चाहिँ ब्याक एन्ड सो यसरी चाहिँ हाम्रो कुनै पनि हेर्ने तरिकालाई चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट वेमा देखाउनेलाई चाहिँ पर्सेप्टिभ भनिन्छ अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो वार्प भन्ने छ वार्पले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ एउटा वेबी सेप दिन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल टी चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो वार्पमा जानु पऱ्यो अनि वार्पले चाहिँ अब एउटा पोइन्टहरू यसरी दिन्छ सो एउटा पोइन्ट लिएर चाहिँ हामीले यसरी वार्प चाहिँ गर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर्मको बारेमा फुल नलेज चाहिँ पाउनुभयो होला सो हामीहरू नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसैको बारेमा एउटा प्रोजेक्ट गर्नेछौँ सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe Stay healthy. Bye bye. Dead, and I stay dead, maybe you'll get sick of being the